садыр жапаров менен владимир путин телефон аркылуу сүйлөштү жыл башынан бери 20 миңден ашуун жаранга пенсия дайындалды кыргызстан менен өзбекстандын эң ири алтын өндүрүүчү ишканалары кызматташат екатеринбург шаарында кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү сунушталды нарын жана ысык көлгө таксилер эми чыгыш автобекетинен жөнөтүлөт азия чемпионаты балбан Жооман шаршенбеков финалда бүгүн онунчу апрелде кыргызстандын президенти садыр жапаров россиянын президенти владимир путин менен телефон аркылуу сүйлөштү мамлекет лидерлери кыргыз орус стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштыктын актуалдуу маселелерин эл аралык аймактык уюмдардын жана интеграциялык бирикмелердин алкагындагы эки өлкөнүн өз ара аракеттенүүсүн талкуулашты тараптар эки элдин жана мамлекеттердин бакубаттуулугу жана кыргыз орус мамилелерин мындан ары да бекемдөө ниетин ырасташты социалдык фонд эки миң жыйырма үчүнчү жылдын январь март айларында жыйырма миң төрт жүз кырк беш жаранга пенсия чектеди маалыматка ылайык анын ичинде эки миң жыйырма үчүнчү жылы март айында төрт миң жыйырма алты жаранга пенсия чектелди андан тышкары эмгек стажы эмгек акысы окуусу жана майыптыгы боюнча миң отуз пенсионерге кошумча берилген документтерге ылайык пенсиялар кайрадан эсептелинди кыргызстан менен өзбекстандын эң ири алтын өндүрүүчү ишканалары тажрыйба алмашып өз ара кызматташат өзбекстандын өндүрүштүк флагманы болгон навои мамлекеттик тоо кен металлургиялык комбинатынын алдыңкы адистеринен турган делегация кумтөр ишканасында болушту өзбекстандык кесиптештердин алгачкы кумтөр голд компанинин президенти алмазбек барктабасов кабыл алып кыргыз тоо кенчилери алар менен кызматташтыкты арттырууга кызыктар экендигин бул боюнча өлкө башчысы садыр жапаровдун дагы конкреттүү тапшырмасы бар экендигин айтты иш сапардын алкагында өзбекстандык адистер кумтөр кен жайындагы борбордук карьерде алтын ылгоочу фабриканы калдык сактоочу жайды кыдырып чыгышты кыргызстандын башкы консулдугунун уюштуруучулук колдоосу менен кыргызстандын делегациясы жетинчи сегизинчи апрелде екатеринбург шаарында жыл сайын өтүүчү жай эки миң жыйырма үч эл аралык туризм көргөзмөсүнө катышты көргөзмөнүн аянтчасында уралдагы туроператорлор жана компаниялар свердлов областынын профсоюздар федерациясы жана екатеринбург шаарындагы ишканалар үчүн кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрү эс алуу жана санаториялык курорттук дарылануу жөнүндөгү презентациялар өткөрүлдү көргөзмө учурунда кыргызстандын туристтик компаниялары жана ден солықты чыңдоо мекемелери россиялык жана башка чет өлкөлүк өнөктөштөрү менен бир катар келишимдерге кол коюшту шаар аралык такси каттамдары бишкектеги эки чоң автобекетке бөлүштүрүлөт маалыматка ылайык чыгыш багытка тактап айтканда ысык көл нарын токмок кеминге каттаган таксилер чыгыш автобекетинин аймагында ал эми суусамыр талас жалал абад ош баткенге каттаган таксилер батыш автобекетинин аймагында жайгашат мэриядан белгилешкендей мындай чаралар жол кыймылынын коопсуздугун жана ирээттүүлүгүн камсыз кылуу ошондой эле батыш автобекетинин жанындагы ирээтсиз токтотууларды жоюу максатында жүргүзүлүүдө кыргызстандык балбан жоломан шаршенбеков казакстанда өтүп жаткан күрөш боюнча азия чемпионатынын финалына чыкты шаршенбеков грек рим күрөшү боюнча алтымыш килограмм салмакта мелдештин чейрек финалынан баштап катышууда алгач ал индиялык сумит аттуу балбанга бир дагы упайга бербестен он нөл эсебинде утуп алды жарым финалда кыргыз балбаны япониялык балбанды төрт нөл эсебинде артта калтырып финалга өттү